eles. Peguei eles. O esquadrão não pode mais ser demobilizado. Peguei movimentação! Suprimentos localizados. Fuzil chegando na área. Elimine todos Hora de ganhar a sua liberdade, soldado. Você mostrou como se faz. Preparar para remobilização. Foguete lançado! O seu companheiro de pra base. Alto da caçada derrubado. Muito bem. O seu aliado para garantir remobilização. Ataque de dispersão lançado. soldado! O seu perfil de equipe andando cá. Agora é com você. Na base, aqui na base. Daí, do lado aqui, aqui. Volta, volta, volta, volta aí. Ui, aí, Vai não. Você não tá com uma cara nada boa. Você tá voltando pra base. passada intensificado. Dá um jeito neles. Entrou aqui, mano. Esse que tava aqui. 47 metros. Aqui, ó. Aqui, ó. Acabou minha bala. Ah, é isso. Inimigo derrubado. Tá aqui na frente. Usando concussão. Aí. Lançando concussão. Olha zona segura localizada. Você era um objetivo. Lá dentro. Tá, tá Você mereceu. Tá dentro. Ó, comprou o loadout aí do lado de vocês, ó. Tá os caras aqui, ó, que eu tô derrubando aqui, bebê. Loadout aí do lado de vocês, ó. Tá os caras aqui, ó, que eu tô derrubando aqui, bebê. Tá aqui, ó. Relocando. É Tava lá no verde, tinha derrubado. Tá lá ainda, tá lá ainda. Vem aqui, vem aqui. o outro, deixa o outro. Vem aqui. Tô indo, peraí. Ali! Peguei! Finalizei. Finalizei. Falta um ainda, não falta? Alvo marcado. Mano. Deu aqui perto. Tira as putas, mano. Deu aqui perto. Tira as putas, a tinha derrubado ele, é mano. Suas costas, suas costas. Não. Tu viu? Aí, ó. Só frente, só frente. Do outro lado, do outro lado. Deita, deita. Tu viu? Aí, ó. Só frente, só frente. outro lado, do outro lado. Atenção. Eita, deita. Oxi, não morre com a Claymore, Do outro lado, do outro lado. Atenção. Eita, deita. Oxi, não morre com a Claymore, Voltando pra baixo. Riva, riva. Aí, ó. Você na equipe. Termina o trabalho. Ai. Ai. Puta que pariu, hein. Aprendo. Alvos em ação! Hora de trabalhar! Nossa, vou gastar tá uma coisa agora. Oxi! Isso que é. rasga. Escuta, soldado! Ganha aqui e você volta pra linha de frente. Mas se você perder, você já era. Dá um. Te viraram do avesso ali. Vamos levar pra casa. Que graça, velho. Ai, ai, ai, ai, ai, ai. Vamos, se mexe. Peneiro localizado. Assegurar a posição. vence essa luta e você volta pra linha de frente. Mas se você perder, já era. Hora de ganhar a sua liberdade. Você não tá com uma cara nada boa. Tá... sim. Vou na ponta. É, é, é,